Hello，大家好！今天呢，我们给大家介绍一个啊种葱的小窍门儿。这个小窍门儿呢，能够使我们大家呢，很快的吃到自己种的葱，而且呢，种一次葱呢，你还可以连续的吃到这些葱。呃，首先呢，我们先让大家看一下我们这里种的这些小葱苗。 这些小葱苗呢，都是我去年十月份的时候，用我后院里的那个葱长出来的，呃，葱种栽到这里，经过一冬一冬天的生长，三四个月，然后呢，这些小葱苗呢，都还是像像那个头发丝儿这么细。那我什么时候才能让这些葱长大，然后我可以吃它，长得像这么大一样？ 所以说呢，如果说我们种葱，如果是从种子发芽，然后去吃葱的话，我真不知道需要 take 多长时间。那么下面呢，我们教一大家一个办法，让我们的葱呢能够长得快快的，然后呢，而且让我们能够经常的吃到葱。那么下面我们就给大家分享一下这个小窍门儿。呃，我们给大家介绍的这个小窍门呢，就是。 大家上商店的时候去买的这个小青葱，那这个小青葱呢，买回来以后，你就把它，把它的根儿呢切下来，上面呢可以继续的吃，然后呢葱根呢你可以用来种葱葱，然后呢就是说不用根儿切的不用很大，就切成这个这这样子就可以了。这样剩下的这些葱呢，我还可以继续吃，然后呢葱根呢。 你把的这个长的、比较长的须须给它剪掉，像这样子就可以了。这个呢太长的这种呢，就把它须须把它剪掉。这样子呢，就是说这个葱呢，你就可以把它裁，嗯，插到地里边，栽到地里边，然后呢，用不了多长时间，它就会发出来。 那我一般呢，就是说都是贴着这个，贴着这个边儿种。又贴着边儿种呢，这样的话就是说它不不影响你再栽别的东西。所以说，嗯，你又可以吃到自己种的葱，又节节节约用地。所以说呢，把它贴着边儿栽上，不用贴切，很很不用间隔的很很大。 因为呢，这个葱它也长不了多粗，就是这样，饼排着插上，就弄一个东西捅个，就弄个弄个洞。 这样呢，就是说弄好以后，插里边以后，你就把土给它紧一紧，紧一紧，然后呢，这就行了。然后呢，浇上一点水最好就是你在弄之前先浇一点水，把地湿了，然后再往里插。插完以后，你再浇上水。 这样的话呢，用不了多长时间。根据温度、气温的条件不一样，用不了多长时间它就能。这一个呢，就是说你种的这个葱呢，如果说你没有后院儿，那你也可以用一个花盆儿，嗯，弄上种种花的土，放到花盆里边儿，然后呢，same way 把它插到里边去，放到阳台上，定期浇水，你可以吃到自己种的这个小青葱。 刚才我们给大家讲了这个栽葱的小窍门儿，同时呢，还有另外一个小窍门儿，就是说，你的这个栽长出来的葱，啊，你要吃的时候呢，不要连根儿把它拔出来吃，你可以找一个刀，然后呢，贴着这个地皮儿，把这个刀把这个葱呢割下来，然后吃那个葱，然后呢，葱根儿留在那里，它还可以很快的又发出新的。 嗯，葱来，那你看旁边的这棵，这棵呢就是我前两天呢把这个呃葱割了吃了，然后呢它就开始又长的这些小葱。其实我这一片葱都是用葱根长出来以后我割着吃的，就是说没有拔它们，每一次都是割着吃，然后呢它们就再长，很快就又窜出来，所以说呢我就可以源源不断的吃到自己种的这个葱，这种。 摘葱的办法呢，实际上呢也是，呃，同样适合于呃洋葱的。那洋葱呢，你也是把这个洋葱吃的时候呢，把那个洋葱的根儿留出来，根儿留出来以后，你埋到地里，它同样也是可以发出这个呃洋葱。这棵呢，呃，小洋葱很小，是我前前前几个礼拜之前，然后呢弄的洋葱。 根儿埋在这里，看它已经开始窜出小的新芽了。过几天它就会长得比较大了。这棵洋葱呢，你看也是我用洋葱根儿种出来的，现在它长得都比较粗了。希望大家喜欢我们今天的视频，如果喜欢的话，欢迎订阅我们的频道，请帮忙点赞和转发，谢谢。